e o vosso Espírito. a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Se tirais o seu respiro, as perecem. eyes espírito que renasce e da terra toda face renovais. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Que a glória do Senhor seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda